Ni vilio na simanzi hapa nyumbani kwa mzee Amani Madumba kijiji na kata ya Malolo wilaya Kilosa mkoani Morogoro, tukio la moto unaodaiwa kutokea majira ya saa saba usiku na kuteketeza watu wanne wa familia moja, baba na watoto wake watatu waliokuwa wamelala kitanda kimoja. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, kamishina msaidizi wa polisi Alex Mkama amesema bado uchunguzi unaendelea kubaini chanzo halisi kimsingi bado tuna, tunaendelea kufanya uchunguzi, lakini taarifa za awali wa uchunguzi, za uchunguzi zinaonyesha kwamba ni tukio ambalo limeandaliwa aidha na yeye mwenyewe na akiwa kwenye chumba hicho kimoja, akiwa amelala na watoto wake kwenye kitanda kimoja, akajifungia ndani na baadaye ukapatikana hiyo nishati ambayo imesababisha uh, moto uliopelekea kuchukua maisha yao. Eh, na tunasema hivyo kwa sababu katika kundi la watu wanne mtu mzima ni yeye mwenyewe mmoja mwenye miaka sabini na mbili lakini hao wengine unaona wote ni watoto, lakini hao watoto siku za hivi karibuni walikuwa wanaishi kwa mama yao, lakini kwenye jana na juzi hao watoto wamekuja kwa baba yao kwa ajili ya kuhitaji mahitaji. Mzee huyo enzi za uhai wake alikuwa mjasiriamali anayeshona na kuuza maturubai. Usiku huo wa tukio alikuwa yeye na watoto wake watatu kwenye chumba kimoja pamoja na mjukuu wake aliyekuwa chumba kingine ambaye ndiye aliyesaidia kutoa taarifa. Mama wangu alitangulia kulala. Kaingia kwenye chumba changu majira saa sita saa saba kasoro. Nahisi joto, joto yani kama moto unakuja hivi, unakuja chumbani kwangu, yani joto limezidi. Ibidi niamke, nifungue mlango niangalie kuna nini. Nafungua mlango kutana na mambao yanalia tatata ta, ta yanaanguka tu moto tunasogelea nasogelea kwenye chumba changu. Inabidi niwahi nikamchukua mwanangu na nipite mlango huku chini. Kuna mlango kule juu ushadaka moto. Nipite mlango wa chini nitoke nje na nianze kupiga kelele. Baada ya kutoka nje, nikapiga kelele kwamba msaada, watu wakaja na kuzimisha moto. Kuangalia ndani wakutana na watu wanne. Kwa mujibu wa viongozi wa serikali katika eneo hilo, kwa muda mrefu mzee huyo alikuwa akiishi mwenyewe. Hakukuwa na mahusiano mazuri baina yake na watoto wake wakubwa tangu mke wake wa kwanza kufariki. Pia mama wa watoto waliofariki naye walikwisha tengana. Alikuwa anazungumza mara nyingi, wanangu hata nikifa watapata shida, wanangu hata nikifa watapata shida. Sasa watu hawakulichukulia maanani kutokana na jinsi alivyozungumza lakini baadaye ilitokea ndo hili lilotokea leo. Lakini familia kwa upande wa mama au watoto wengine hawaishi nao mwandani, kwa sababu mama huyu wa familia mwenye watoto wao ni tayari alishakuwa ametengana naye, yuko nje na eneo hili. Alikuwa ni kazi yake kushona maturubai, ila alikuwa analalamika figo ilikuwa inamuuma na alikuwa ameambiwa kabisa aende akatibiwa, alichaguliwa hospitali lakini alienda Tayari mili imekwisha kabidhiwa ndugu kwa mazishi, wakati uchunguzi zaidi ukiendelea. Kutoka hapa kijiji cha Malolobi wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro, Omari Hoseni wa Star TV.